assalomu alaykum men bugun sizlar counter strike bir olti o'yinini o'rnatmasdan yuklamasdan brauzer orqali o'ynash usulidan o'rgataman bunda sizga ko'rsatilgan linkka kirishingiz kerak bo'ladi bu linkda mana serverlar davlatlar turibdi xohlaganiga kirib tanlaysiz ana yigirmata to'lganlar qizil bo'lib turib unga kira olmaysiz to'lmaganlarga kirib turib komanda bo'lib turib shu yerda o'ynashingiz mumkin bo'ladi onlayn o'laroq va kirganingizdan keyin ozgina vaqt nimalarni yuklaydi ba'zi datalarni yuklaydi keyin bemalol o'ynashingiz mumkin bo'ladi bemalol o'ynab eski nostalgiya eski davrlarni eslab bir dam olishingiz mumkin bo'ladi ayniqsa ishxonada ishlaydiganlar uchun juda qulay o'rnatmasdan brauzerdan kirib o'ynashingiz uchun bizni qo'llab quvvatlab layk bosishni unutmang